Só, só tô aqui a contar uma cena aí, eu... Então tu não olha Aí, aí, ó. Tá, tá, quer, tá aqui a. Aqui a cor tá? é <laughs> de uma vendosa, tá? Ela não achou da onde as pierras tinha as testas tão beiras. Радиомовление, блядь. Вот лет. Скажи, ты чувак, ты... Ты бог снимай, як? Видеогер супер мощный. Ганстер Васа супер щит. Мастерпісис, блядь. Ну, я розумію, якщо б це, блядь, знімалось відео в якихось 90-х роках. Та просто ж кажу, Чернівці ще не вийшли з 90-х років. Там ще всі пацанчики. Ти ще не прошарився. Там, блядь, травки, хуявки. Там без трави люди не живуть. Чуєш? Козі траву дай, корові траву дай кури деколи траву їдять, кролі, траву треба. Дівці, то Там, там без трави ніяк не проживеш. Ну, а якщо враховувати, те, що більшість населення чернівець бики. <laughs> Тоже трави як позарісік треба, блядь. А кілько коштує мішок трави? 100 доларів? Та да, 100 доларів. <laughs> Стандартно. Я би сказав так. Трава то добре. То сила. Ні, ну найбільше я люблю чернівецьких реперів. Це реально таланти. Ти просто ще не не побачив їх. Навіть коміків у нас їх нема. Ці чернівецькі репери це, блядь, перевершують всіх коміків світу. Та, Ніякі тобі... Джим Керрі. Ти ну, що йобнувся? Ніхто... Який Джим Керрі, блядь. Ти що дурний? Той чмир? Та йому стільки, блядь, городи копати, блядь. Що саме цікаво, що Що що, що на чернівецький цей пацанчик, то, то весь, весь на понтах. <laughs> Чуєш, бля, ти що думаєш? Це тобі приколить, що? <laughs> Ей, мишка. <laughs> Все приходите ко мне 24 числа на крутую. Супермощный пати. Обряли півхаті. Збереться така кучка даунів І будуть- з одною тупою цілі, щоб тупо поколотити понти перед одним, Ну. покрути трави, набухатися Але і тако- чекати моменту, що може якась дівка їм дасть. Настільки мозги деграду- деградували, що вони просто атрофували. Я не розумію суспільство, яке дивиться відео різних людей, блядь, такі кончені просто в пизду відео, такі останні, блядь. І то, типа, рахується нормальною темою. А знаєш що? Бо зараз така тема пішла лише пошукати, знаєш. А, він уїбан. Та, блядь, та з чого нахуй поржати, блядь? Там нема що ржати, там треба сісти і плакати. Проблема України навіть не в політиці. Тут Людях. Проблема в тому, що в загальному люди долбойоби і їм ніяка хуйня не помагає. Неважно, блядь, скільки декого вбили, хто президент, блядь, які податки, які закони. Це не так вже і важливо. Звісно, що багато що люди собі не можуть дозволити. Але подивись на тих людей, в яких є то, що не можуть більшість дозволити. Вони що, щось якось ті свої можливості використовують, вони тупо бухають, катаються, блядь, жируть і ніхуя не роблять. І кидають панти. І панти ганяють колись була притча така. Ну ще давно, колись мені бабка сказувала. Каже, що ну, це так знаєш, мабуть, вигадна історія, але в ній така доля правда. Коротше, жив, е, ну, жили люди. І коли була нормальна вода, тобто всі пили нормально, всі були нормальними, нормально спілкувалися ті те саме. Але один мужик знав, що Тобто він мав якісь там здібності і він знав, що буде довго засуха. І люди почнуть пити будь-що, тобто вживати, бо вода ж тебе потрібна для існування. І він почав збирати, економити воду, яка є. Він вирив здоров'язну яму, там, забетонував її чи якось там укріпив, зібрав дуже багато води. І прийшов той час, коли почалася велика засуха. Люди вживали все, що бачили, щось саме. І від того, що вони вживали. Е, Випадали, звісно, дощі, але дощі були грязні. І після вживання цієї води люди почали Дуріти на дур, дурними стали. Я щось таке вже чув колись. А цей мужик собі пив свою воду і дивився на них, знаєш. він розумів, що вони дурні. А вони його не розуміли. Вони, вони казали, що він дурний. Бо він говорив про такі речі, які, про які вони навіть догадатися не могли йому настільки якось стало знаєш, обідно, що ну щось це так, ну, ну от він вживає ну, тобто, на цю нормальну воду, так? Е, він дивиться на цей світ тверезо, не так, як вони. І він відмовився від цього. знаєш, Думає, а нехай буде я такий, як усі. І почав теж вживати те, що вони. І Та з часом теж одурів. Знаєш, так само в вона час. Бо є такі люди, тобто, яких нормально не виховують, вони самі себе виховують на Ну, на зразках якихось там книжках mm. чи, ще <clears throat> морально там. В цінностях моральних. І виходить, що в наш час так воно і сталося, знаєш. Всі ті, е, скажімо так, ідіоти, блядь. унікуми mm. унікуми суспільства, е, котрі вважають, що бухло, наркота. І бляство це це дуже класна штука. знаєш. І всякі там дешеві панти, вони очі нікому да, не потрібні. Да, да. Тобто люди забувають, що є ще окрім матеріальних, є ще духовні цінності. Скажи мені, хто з нашого місцевого населення просто вийде на вулицю і буде насолоджуватися гарним небом? Деякі старі люди. Ну, хіба що, бо вони протя, mm. і вони просто е, дихають повітрям і насолоджуються цими останніми моментами, ковтками життя. Звичайно, коли ж по вулиці, «Ем, ем, ем, чуєш ти, бля. Чуєш, бля, що рішив, ти пизде гнеда, блядь. Зараз, блядь, дзвоню, тобі пизда, блядь. Ну, яке, ну, дасть воно подобство. Що воно зможе виховати? І ти розумієш, що дійсно це люди деградують. Не дивляться на то, що людина іменно собою представляє. Дивляться на то, що в нього є. О, в нього там є машина, є хата, є, блядь, магазин, все, я хочу бути таким, як він. А подивитися тако реально просто на людину, блядь, без його цих, блядь, достатків, то насправді це є кусок гімна, який нахуй нічого з себе не представляє. Він абсолютно духовно не розвинутий. Любий там якийсь крутий дядько. От і така хуйня робиться. Люди тупо живуть матеріальними цінностями, блядь. В бігах за грошима. В кого більше машин. А тако він здихає, блядь. Що після нього лишається? Ні, блядь, вірша, ні пісні, ніякої, блядь, ні картини, нічого він руками своїми не зробив, блядь. Тупо матеріальне дерьмо, блядь. Куча мусора желізного після нього лишається. Ті машини, хати, блядь. Та хуйня нікому не потрібна якщо б кожен став і не знаю, пройшовся, підняв за собою те, що він кинув, нагадую, е, би кожен хоча б почав цінити те, що він має, і використовувати ті всі можливості, які в нього є, то, мабуть, ми б стали якось краще жити. І... Знаєш, колись, колись не було цього телебачення, не було. Наприклад, моя бабка розказує, люди більше спілкувалися. Люди більше приходили до одного в гості. Люди більше ділилися. Люди були більш відкриті, щиріші. А дивися, ну А у нас зараз весь час от кожного є домах. Телек, кожного, кожен десь старається вийти на роботу. І е, всі розмови зводяться до того, щоб когось ну, пообсирати, знаєш, типу, а от він такий такий. В принципі, з одного боку, в кожного свої, типу, саме розмови, але люди стали злими, вони закритими стали. Все зводиться до того, що постійно, постійно хтось когось типу, імеє. То, що це просто піздець.